Tidak, kotoran. Gurame sakit nih. Cara menunggalangi gurame sakit. Mas Adit. Kita ambil. Ah. Ini mamit. Ulah wakulah. Oh, aduh ya, Wah, jelas. Nih sakit nih tuh. Merah-merah. Tuh. Awas, awas satu Adit. Awas tuh. 5 kilo 5 kilo waduh mananya kita kasih PK sama garam biar sembuh sakitnya uh, cacat merah merah uh. Ah. Ayah lele. Ayah. Iya. Mana? Di jeruk. Dit. Ya, mau diobati hmm, karunya sakit uh pas ah, nih kepalanya nih cacat no hmm, biar sembuh sampai ya ah dia naik ah, kotor aduh